Google Account atau akun Google adalah hal yang pertama yang harus kita miliki untuk menggunakan layanan Google. Seringkali orang-orang mengabaikan tentang pentingnya mencatat tanggal pembuatan akun Google ini. Where at the end, mereka akan kesulitan jika suatu saat nanti ada masalah pada akun Google mereka. Ini adalah akun yang harus pertama kita miliki, terutama dalam menggunakan email dari Google. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara mengetahui tanggal akun Google pertama kali dibuat. Oke, okay, welcome back. Lalu bagaimana cara untuk mengetahuinya? In this video, ada empat cara yang dapat kalian gunakan untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah dengan melihat dan membuka email pertama dari Google. Dua dengan membuka pengaturan POP dan IMAP. Yang ketiga, melalui Google API. Dan yang keempat, melalui Google Checkout. Langkah yang pertama ini adalah langkah yang paling mudah uh, yang dapat kita gunakan untuk mengetahui tanggal pembuatan akun Google kita. Kita buka Gmail kita terlebih dahulu dengan login dan mengisi password kita. Oke. Tunggu sebentar, dia masih uh, loading. Iya, ini adalah tampilan uh, atau user interface dari Google Gmail. Karena email yang kami gunakan dalam video kali ini masih terbilang baru, jadi hanya ada sedikit uh, pesan yang masuk ke email di sini. Untuk cara mengetahuinya yang paling mudah yaitu dengan uh, mensortnya ya pada bagian sini kita pilih all this karena dia masih sedikit emailnya masuk jadi kita belum bisa untuk melakukan sorting karena semua email sudah tampil di paling depan ya atau kalian langsung bisa mencarinya di pada bagian search di sini dengan mengetikkan tim Google jika uh, eh, email kalian dibuat menggunakan uh, bahasa Indonesia. Dapat kita lihat di sini uh, tidak ada hasil pencariannya ya, karena email ini uh, dibuat dengan bahasa Inggris. Jadi kita tuliskan di sini uh, Google Team ya. Nah, ini adalah uh, email dari Google Team. Di sini dapat kita lihat tanggal pesan ini masuk yaitu pada tanggal 1 Februari uh, eh, 2019 yang merupakan tanggal pembuatan akun. Cara kedua yang kami jelaskan di sini yaitu hanya akan berlaku jika kalian uh, pernah mengenablekannya pada saat pertama kali menggunakan uh, Google Email ini. Ini hanya bisa kita jadikan alternatif lain jika kita uh, sudah pernah mengenablekannya ya. Untuk mengenablekannya sendiri, yaitu dengan masuk ke bagian settings, tunggu sebentar, dan pada bagian tab kita pilih forwarding and POP or IMAP. Di sini karena kita tidak mengenablekannya pada saat uh, pembuatan dan penggunaan uh, Gmail, maka di sini tidak ada keterangan kapan dia di-enablekan. Untuk meng-enablekannya sendiri, kita klik di bagian enable, kemudian kita pilih save changes. Ini dapat kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui tanggal eh, pembuatan dari Google account. Cara yang ketiga yaitu dengan melalui Google API. Kalian dapat uh, menggunakan linknya dengan mendownload uh, link Google API Drive video. Link ada di description. Cara yang ketiga ini adalah cara yang paling ampuh untuk mengetahui kapan tanggal akun Google kita dibuat. Untuk melihat uh, tanggal pembuatan akun Google kita, uh, caranya itu uh, di sini sudah saya copy linknya dan saya paste di sini tunggu sementara oke okay, a second nah kita akan diarahkan ke interface dari eh, developers.google.com oke okay, tunggu sebentar dia masih eh, loading API maka eh, akan muncul tab try this API pada bagian uh, reference atau documentation uh, Google Drive API V2-nya. Kita akan coba di sini. Kita akan mengisikan field string dengan root. Uh, huruf besar atau huruf kecil uh, sepertinya tidak masalah ya. Untuk uh, di sini kita gunakan uh, huruf kecil semua pada field. Yang lainnya kita biarkan kosong. Kita biarkan empty pastikan sudah seperti ini lalu kita uh, scroll ke bawah dan pilih execute oke okay. yang ini biarkan uh, centang saja oke okay, kita execute oke okay. nanti akan muncul uh, tab baru yang uh, mengharuskan kita untuk login uh, dengan akun yang kita miliki oke okay tunggu sebentar dia masih uh, loading ya kemudian kita uh, pilih akun Google kita tunggu sementara untuk menggunakan yang cara yang ketiga ini uh, kami sarankan untuk menggunakannya melalui uh, komputer desktop saja ya Oke, kita masukkan uh, kata sandi dan atau password kita di sini. Next, untuk berikutnya. Oke. Jika teman-teman uh, masih uh, kebingungan dengan langkah ini, uh, kalian bisa langsung melihatnya di postingan kami yang uh, sudah kami letakkan URL-nya atau link postingannya di description di bawah ini baik bisa kita lihat di sini login sudah berhasil dan proses execute sedang berjalan nah di sini sudah muncul uh, hasil dari uh, penggunaan API Google Drive V2 ini. Di sini kita dapat melihat akun Google pertama kali dibuat pada bagian created date ya di sini sama persis pada saat uh, tanggal pengiriman akun pertama dari Google Team uh, pada bagian yang pertama ya. Oke, okay, selanjutnya itu adalah yang terakhir yaitu yang keempat. Uh, kalian juga dapat membuka langsung uh, linknya dari postingan kami yang ada uh, di description ya. Atau bisa kalian langsung klik di postingan kami di sini. Ya. Untuk cara yang keempat ini dia uh, terbilang uh, a little bit technical ya. Ini adalah tampilan dari Google Tagged Out. Untuk mengetahui tanggalnya yaitu uh, kita di sini kita pilih deselect all terlebih dahulu. Kemudian centang hanya pada bagian Android device yang lainnya kita biarkan uh, kosong kemudian kita pilih next step dan create R shape ya R shape uh, eh, berproses ya nanti kalian akan tampil seperti ini jika prosesnya sudah selesai kalian bisa download dan ini adalah hasil dari downloadnya kita buka hasil zipnya dan kita buka folder pada bagian paling atas dan ini adalah filenya pada file di sini ada keterangan uh, yaitu pertama kali kita mengkonekannya kepada device Android kita ya. Di sini dapat kita lihat pada November 2019. Sekali lagi data di sini adalah data yang pertama kali kita gunakan pada saat akun Google kita digunakan di device kita. And then what if jika saya tidak punya akses ke akun Google saya, Saran kami di sini yaitu adalah dengan menggunakan akun Google Anda yang lain dan pulihkan akun Google Anda dan lakukan langkah kami di sini untuk memperkirakan kapan tanggal pembuatan akun Google Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.